欢迎来到本频道，直中自己。同事们可以称呼我为原本人。那在还没开始解释内容概念之前，我想用一词句来概括本频道的目的：探索未知，深入人路，缘从心明。Explore the unknown, stay away in the darkness, follow your inner child。在这世界上，万物都有存在的意义。 不是偶然，也不是预言，只是逐步的发现。每个人、事物，不管有形还是无形，有声还是无声，都可以对应并关联在一起，成为一个探索未知的工具。而语言是我们不可或缺的生存必备，现代人用来交流意识的。那本人会在这频道将分享。 语言可算是人类集体的潜以显意识的累积与展现。那本人会用华文这语种来解释：每当使用这语种，人们都会对它有一定的影响。当然，现今的翻译很普及，所以也不排除一国语言以他们的文化对华文这语种的影响，并残留融化在这语言中。 而花纹其实算是众多语言中保存的图像、声音、数字，并它特殊的排列性质的综合与变化，形成了相对可以包容并收集丰富信息的一个容体。而这容体展现了并包含了人的思想与这世界运行的关系。那同事们，和本人一起开始心之所想之旅吧。 那谢谢大家的收看，下集见。